астрономия асман телолору менен болгон кубулушту изилдейт асман телолоруна жылдыздар планеталар планеталардын спутниктери жана ааламдагы башка телолор кирет жер жана башка планеталар спутниктери кометалар жана астероиддар менен күндүн айланасында айланып күн системасын түзөт жылдыздар системалары жана алардын тобу галактиканы түзөт